back again to my channel and if you're new to my channel, my name is Angel. Welcome, welcome, welcome. And for today's video, we're here at Bukid Amara and I'll show you the garden where uh, Joshua Garcia have uh, have a movie before, teleserye siya. So tara, let's go! Hello po kayo sa vlog. Hi, hello. Taga saan po kayo? Christiana po. Ah, nice meeting you po. Ay, happy anniversary po. Ah, happy anniversary po sa inyo. Hmm. So, hello angels. So, ayan, may nakilala kami ni Mommy na nagpunta sila dito, taga Luisiana, Laguna sila. And then, uh, anniversary nila. Ang cute nila. Manonood daw sila ng vlog ko. Hello po sa inyo. Thank you po sa pag-subscribe. Thank you po agad advance. So, ayan. Meron dito na parang matcha. Tapos, ayan. Ang ganda-ganda sa likod. Tapos, ang hangin. Masarap ang hangin dito. Si Mami relax na relax. Hello po sa inyong lahat. Hello, Nits. Andito kami sa Bukid Amara. Hello Ate Josie, Ate Dalisay, Ate Virgie, Ate Ani, Ate Jocelyn. Hello, hello sa inyo lahat. So, ginawa na naman ni Mami yung vlog ko na <laughs> shoutout vlog. here at Bukid Amara. And dito nag-taping yung uh, sila Joshua ng kinaglagan. Ayan. Napilit ko siyang pumasok dito sa Bukid Amara. Kasi ayaw niya talaga pumasok. May entrance daw. Eh, sabi ko, lilibre ko na lang siya. O, diba? Tuwan-tuwa si Mami. Hello, everybody! Hi! Thank kami sa Bukit Amara. Hello everybody. Pasyal, pasyal si Pasyal, Mami. pasyal. Pagmitan. Okay. Hola. Hello everyone. We are here in Bukit Amara. Look this beautiful flower. Hello everyone. Picture, picture si Hello Angel. So as you can see at my back, there's a lot of different flowers. Alam ko every season ata pinapalitan nila yan. So, ayan. So, angels, as you can see, on my back, parang katerno ko sila. Ayan o, oh, ang cute. So, parang iba-iba yung mga flowers na nilalagay nila, na tinatanim nila. vlog. <laughs> Ayan, di naman si Mami. Napasaya natin si Mami. Ayaw niya sanang pumasok kasi nga sayang daw. Pero may discount naman ng senior at happy naman si Mami sa kanyang pag... So now, this is a perfect view kasi nakikita mo yung mga sunflowers and then nakikita mo yung Mount Banahaw. This is one of my favorite flowers, sunflower. Kasi nakaka-happy siya kasi color yellow. angels as you can see i'm here uh, in front of this beautiful sunflowers and if you want to go here this uh, bukid amara is located at Lukban, Louisiana Diversion Road. And uh, mas maganda kung pupunta kayo dito siguro ng ng uh, ng weekdays para hindi masyadong maraming tao and uh, the entrance fee would be 100 and 80 pesos for the kids and the senior citizen. Yeah! <laughs> Ganda, ganda! Wow! so happy! Wow! Teka lang, teka lang. Pipicture kita dyan. Ang ganda dyan. So as you can see, angels, these are all beautiful and flower that will make you happy and it will make you relax. Flowers and trees is one of my happiness. Sabi ng iba, sobrang babaw daw ng mga kaligayahan ko. Like, manalo lang ako ng 20 pesos sa Scratch It. And uh, manalo lang ako ng something. Sobrang saya ko na. Pero for me, a small or a big win is still a win. And blessing yun ni Lord para sa atin. So, we need to appreciate little things like this one. So, ayun. Ayun si Mami, oh. Sobrang na enjoy si Mami. Yan, picture-picture siya sa sunflower. Para siyang natabunan ng maraming <laughs> sunflower. Hello! Oh, ba? Diba? I'm so happy. Yes, I'm so happy seeing Mommy happy. Ayan, mami. Happy Hello. happy anniversary. <laughs> Belated happy anniversary Thank sa inyo ni Daddy, much, mami. My daughter and my son. I love you so much. We are here in Bukid Amara. Mag-thank you, you kay Aaron. Aaron. Uwi ka ram. Maraming mais. <laughs> so yeah. Ayan, pupunta kami dun sa may mga orange orange. Titingnan namin kung anong rubber suman. Yeah, picture picture. Si Vani. So, oh, angels, ang ganda dito kasi makikita mo yung mga iba't ibang flowers and then, ayun nga, makakapag-relax ka. Tapos, basta, sobrang nakaka-happy lang talaga ng mga flowers kapag titingnan mo sila. So, angels, as you can see, ayan, nakikita nyo yung tabako. So, as you can see, ang ganda ng mga nasa likod ko na flowers. Maliliit lang siya. I'll search for the name kasi hindi ako familiar sa mga names ng mga ibang flowers. Pero, ayan, makikita mo na may mga white, may mga yellow, may color orange. And, sobrang gaganda. Hi, angels! So, we're here now at Bukid Amara. And ayan, nakikita nyo yung mga iba't ibang flowers. May yellow, may orange, and may white. Sobrang gaganda and uh, you should visit Lokban, Quezon here in the Philippines. And uh, ano lang siya, siguro mga 15 away, 15 minutes away pag nandun kayo sa Kamay ni Jesus. So, pag nag-visit kayo na kami ni Jesus, pumunta na rin kayo dito sa Bukid Amara. Pero, alam ko seasonal yung mga flowers. So, minsan kapag nag-jogging kami ni Mami, eh, nakikita namin na ang nakatanim na dito is mga gulay. So, pwede na silang i-message through Facebook kung open sila. Pero I think nag-open sila by 8 in the morning. and angels as you can see at my back uh, that small uh, chair is where I'm uh, vlogging is where I'm sitting a while ago yan may sinasabi si mami pupunta daw kami doon sa sa mga vegetables naman alam ko doon sa part na sa side may mga vegetables and ibang flowers pa so tara let's see angels this is the farm or the Bukid Amara. Hello Ali! Hello Ira! We are here in Bukid Amara. Kuya Rib! Aaron, thank you very much, Aaron. Hello BFF! Uh, ah, tingnan mo itong mga flower, sunflower. Hello Ninits! Hello everybody in North Carolina. Hello walk gunners, nadaigan ko kayo. Never ending. Jed, hello. Kumusta kayo? Nandito kami sa Bukid Amara, namamasyal. Relax, relax. Pag me time. <laughs> so, I'm here again at the back of the sunflower and angels as you can see sobrang taas and ang gaganda ng sunflower minsan meron mga photoshoot, may mga nagpo-photoshoot dito. And then meron mga garden wedding and uh, meron din proposal. Dito nag-propose yung uh, uh, hobby ng best friend ko. Pero dun siya sa ibang uh, part ng Bukid Amara. So, mommy was saying that this is Ate Ira's favorite color purple. And she likes uh, purple. So, ayan. Binibideo ni mommy kasi feeling ko ipapadala niya yun kay ate. Hello ate! Hi ate Ira! I know you're always watching. Hello ate! Hi ate Ira! I know you like uh, purple and uh, mommy took uh, pictures and videos to show it to you and uh, I miss you here. We miss you here in the Philippines. so happy. Sobrang hilig din ni mami sa mga flowers. Kaya sabi, sabi ko kay Habibi, punta kami dito ni mami to make her happy. So, ayan, nandito kami sa parang tent nila. pag andito daw sa, I don't know what this one is called, basta para siyang tent. Pag nandito siya sa tent, ito yung mga four deliveries nila ng flowers. Cut and pay for 20 pesos. Meron din silang mga veggies dito. These are tomatoes. Fresh lettuce. Sabi ni Mami, Mami. Medyo rin ako ng akin. Mami. Hello, baby. Ali, hola. Putay, putay. <laughs> Camila. Hello, Alira. We are, uh, anong tawag dito? Hello, Ate Ira. Nagtuto yan. We're in the swing. Swing. Bukid Damara. Baby, I wish you're here. Angels, uh, lately, I've been thinking na life is about waiting. It's about waiting game. So, tinatest ni Lord yung uh, patience natin habang nag-iintay tayo sa mga bagay na gusto nating ma-achieve sa buhay. Gaya nga ng favorite verse ko, Isaiah 60 verse 22, When the time is right, I the Lord will make it happen. So, ayun, lahat tayo may mga bagay na inaantay and makikita nyo soon kung ano talaga yung inaantay ko. Enjoy ka ba, Mami? Ah, enjoy. Thank you, Aaron. Ingat ka palagi dyan. Thanks, baby. I hope you're here. So, yeah. That's it for today's angels. I hope you learned something from this vlog in Bukid Damara, And I hope you will like this video. And don't forget to click the bell button so you'll be updated on my next videos. And don't forget to subscribe. And don't forget my mantra, always do good and be good in wherever you are or wherever you go. So that's it for today's angels. Bye! See you in my next one!